¡Ey! ¡Ey! Vea, vea, yo. Yo vine el fin de semana de, Bogotá. De Bogotá, que sea. Y, y, vine porque la abuelita cumple 70 años y no todos los años cumple 70 años. Entonces vamos a, celebrar como los restrepos sabemos. ¡Ah! ¡Está el amanecer! ¡Feliz cumpleaños, abuelito! Whew.